O bem poderia encontrar um novo amor poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Eu só quer saber de você Já rodei em vários cão diferentes Mas a hora que só dá você na mente Só dá você na mente Senta diferente da do bairro Tu senta diferente das iguais Eita papai Dá de lado Porque ninguém faz como tu faz Senta diferente ah, ah. Senta diferente das iguais Eita papai Me chama Vai no povo, vai de povo Vai pra mim Vai pra mim Vai vai pra mim Poderia encontrar um novo amor Poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chorou Ele só quer saber de você ah. Já roubei várias camas diferentes Mas na hora H só dá você não entender Só dá você não entender Eita papai vem! eu não te largo Tô perguntando quando tu sai Senta diferente das iguais Senta diferente das iguais Ô desmanteiro, eu não te largo Porque ninguém faz Ai, senta diferente do papai Vá, vá Senta diferente das iguais Eita papai de lado Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais oh, Tu senta diferente das iguais Eita papai oh! e pelo Pixie, entendeu ou não?